همون عشقی با تو رفتی دل ما چی با سوزان دیگه کردی خطا دیگه نیست اون روزا خطا گوشم خامید در کن استغلا دانستم کند باز خطا چی در کن گپی دورو به نامش فکر بود دیگر نیست اون به حیا دیگر دنج به و شبها گل مرج اما خودت کردی خطا حتی این دلی صاف این ادانم میرم عقیب روزو میرسه امروز بگه قریب امروز بگه قریب خود می میبرم تا خیره بگذار چشمم شم خیره خود تیره حدود کدی آوره این ندان خود تیره برم تا خیره بگذار چشمم شم خیره خود تیره حدود کدی آوره tirabhayoti anisas u agamana tarkunan mame samzayon badardi dili darman amona metona farhang makas bor Ishqina fasad durna kashdiga ishqin pong na merem angardoni Devonatam ba urus armones tay undu Okhiratas su بدان خود تیران می برم تا خیره بگذار چشمم شما خیره خود تیره دود کدی بره این ندان خود تیره می برم تا خیره بگذار چشمم شما خیره خود تیره دود کدی بره